na man. मलाई गर्ने सवाल छैन उज्यालो यो दिन अनि रमाइलो बपाल रहेछ दुई पेक लगाउँछु अनि मलाई सुने काल छैन छोडिदिए मैले सबैको टेन्सन लिनलाई दुई दिन त बाँकी छ ह्याप्पी जीवन जिउनलाई अब केही सोच्दिनँ बरु बचाउँछु गीत मिठो चुम्नेछु उचाइ भोलि चाहिँदैन सिट छिटो बिना सुनलाई बाहना छन् हजार दुई पैसाको खुसी किन चाहनाको बजार जान पर्दैन भेटिन्छ सानो कुरामा ज्ञान दिँदैछ पढ्नु पर्दैन पुरानो नाच्ने गाउने नाच्ने झुटो माया के सास्ने आफ्नो जिन्दगी आफ्नै अरूसँग के नाच्ने कमी कमजोरी धेरै छ किन बस्नु र लासले सधैँ सही सर्वश्रेष्ठ स्वयंकै साथले घरि त टिक्छ घडी चले जे उनी परि त पड्किन्छ यो मन तर आज चाहिँ पवित्र कोही राख्दिनँ म भित्र सबैको बाल सही छ तोडिदिए मैले मलाई बाँध्ने डोरीलाई खोलिदिए पखेटा लखेटा जोडीलाई मकेटा एक्लै अब चपेटामा पर्दिनँ है जिन्दगी निकै छोटो खोटो गरी पड्किनलाई प्रकृतिको प्रेम मनी भावनाको माया भन्दा पनि मिठो आज यो बत्तीबलको छाया आगो चाहिँ तातो मलाई ओ वर्षी तल्लो नयाँ धुलो धुवाको जिन्दगी बरु पौराउँछु नयाँ शुद्ध हावामा पागल बासे चुस्स बादललाई छुने चाहिँ कुरोको धरती मेरो यो आँगनमा घुल्टिने गुच्चा लुडोको फुलबारी सरी बगान फैलिएको हो छ्यानुको मन्द आकाशमा उडे उडे उडेमा पुग्ने कहाँ हो त छैन झरे झरे झरेमा चाहिन कोही